У нас на канале Мыр некоторые перемены. Пора, пора. Мы очень хотим быть ближе к вам. Что значит ближе? Общаться с вами каждый день, переписываться, может быть, устраивать большие встречи на самом канале или лично. И, конечно, слушать вас, ваш совет, ваши мысли, обмениваться знаниями. А еще мы хотим сделать так, чтобы вы влияли на канал. И вот на меня тоже. Задавайте темы, предлагайте героев. Или сами будьте нашими героями. И лучше в хорошем смысле. Короче, мы открываемся на Патреоне. Зачем нам патроны? А патроны сейчас, ой, как нужны. Да отстреливаться. Но если посерьезнее, то патроны нужны, чтобы развиваться. И развиваться так, как хотят наши зрители. Увы.